yesu ajya kuzura lazaro wibuke bari bamuhambiriye bya bitambara yarababwiye ngo muhambure ntago waba uboshye ngo unihambure ntago bishoboka ukeneye umuntu kugira ngo muri urwo rugendo reka tubaye ikaze mwese abadukurikiye imana ikomeze kubaha umugisha twishimiye kuganira namwe ugifungura iki kiganiro dusanze tuganira ndi kumwe na jackson ni umukozi w'imana muri bene kora cyangwa se sanzu ofu kora umeze neza turaho teho tumeze neza ni amahoro eh, turashima haraciye iminsi <laughs> ubushize nakubazaga uko bimeze uyu munsi hagezweho iki muri bene kora bene ko rase bene urumuri ruharaka mm. <laughs> umuriro waratse ubu tumeze neza dufite igiterane turi gutegura kizatangira ku cyumweru ku cyumweru ejo bundi mm. ah, kikazasozwa ku kindi cyumweru nanone ku itariki eshanu hazaba ari na pantekote mm. so turabatumiye ku cyumweru muzazi twifatanye no kuri icyo kindi cyumweru ah, n'icyo cyumweru cyose kizaba kiri tuzaba dufite amateraniro ah, Uh, live kuri youtube channel ya sons of kora cyangwa se SOK TV ni mm. SOK so turabatumiye ni karibu dukora kicukiro na zareni mm. kicukiro kuri nazarene urenze ku karere ka kicukiro winjira mu gahanda k'abanyamakuru mm. naho urusengero ruri kuva saa munani buri ku cyumweru tuba dutangira tuba dufite ibihe byiza byo gusengera abantu gusengera abarwayi uh, kuzura umwuka wera dore ko zaba na pantekote turi mu misozi ya pantekote turi turi gupushinga kabisa ni karibu badukurikiye abakunzi bacu turabatumiye muzaze twifatanye namwe imana ibaho umugisha ariko hari umuntu wambajije ngo nisi ngo buriya ngo n'abantu batoya bajya ngo bakuru bajyamo ngo kuko umuntu agira ngo ni urubyiruko ni minisitiri ureba urubyiruko gusa oya oya oya buriya harimo ahubwo ni uko abamama bacu n'abapapa bacu bakiri hmm, nyine baba barimo abajene twese abamama abapapa muratume mwese abakuru dufitemo abantu bakuru bakuru pe bakuru ese nk'umumama uba ubyaye nka gatatu cyangwa gatanu ntaba ari mukuru eh, ni karibu rero ni karibu ntabwo ari iby'abajene gusa ni minisiteri n'umuryango mugari uhuza abantu bagiye batandukanye kugira ngo duhindure n'urundi rubyaro dukoresheje amahame y'ijambo ry'imana so ntabwo ari yuthi gusa mm, mm. uyu munsi rero turaza kugaruka kuganira ku bantu cyane cyane dufasha abantu muri rusange uburyo bwo kwitwara igihe uri kumwe n'inshuti zawe ariko cyane cyane kwirinda inshuti mbi umumaro zikugirira usanga utandukanye cyane n'ibyo ukeka wita umumaro akenshi babiganisha mu rupfu benshi dukunda kubyita ikigare akanyegere mu ijambo ry'imana aho bibiri ivuga muri zaburi ya mbere ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi Eh, ubwo guhagarara mu nzira yabo no kwicarana nabo uyu munsi nibyo tugiye kurebaho <laughs> uh, first of all ikigare ikigare uyu munsi umuntu avuze ku kigare akenshi twumva kibi ese hajya habaho n'icyiza <laughs> tewo buri gihe unzanira amatopika ari kompurike mm. atuma <laughs> atuma tenshoni z'abantu zongera ku hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga nk'akantu mm. Eh, ugasanga biteye ubwoba ibintu bya media <laughs> so urakoze ni topiki nziza kandi abantu bagomba nyine kuvugaho mm. mu buzima bw'umuntu nta n'ubwo wabaho udafite ikigare mm. reka mbivuge gutyo ikigare ni iki ikigare ni inshuti ni abantu wisangamo ni ahantu wiyumva like wiyumva nk'ikazi y'ubarimo mm. so rero habaho inshuti nziza cyangwa se ikigare cyiza akabaho n'ikigare kibi mm-hmm. so mu by'ukuri rero kubaho nta kigare umuntu abayeho sinzi uko ubwo buzima bunaryoshye kwanza mm. reka mbivuge gutya kubaho nta nshuti birabiha mm. kuko inshuti nziza ziba ari iz'umumaro ziba ari donke ntabwo nabwira umuntu ngo baho nta nshuti ntibibaho ahubwo ikintu kibaho umuntu ahindura inshuti bitewe n'aho umuntu ari kujya mm. so mu by'ukuri rero nk'uko warumbajije kugira inshuti ni byiza ni n'umugisha nta n'ubuzima butagize abantu hmm. tewe buriya ubutunzi bwa mbere ni abantu hmm. so iyo ufite abantu uba uba ufite imbaraga uba ufite uba ufite uba ufite ikintu cy'agaciro kiri precious ku buzima bwawe ku buzima bw'abantu muri rusange so rero kubaho nta muntu ufite nabyo ni ikibazo hmm. kereka iyo umuntu yahuye n'ibyo bikomere bituma avuga abantu abantu you know abantu so mu by'ukuri rero inshuti nziza ni umugisha kuba mu kigare niba nabyita ikigare ikigare hazamo ikintu cy'iki cy'ikiyufu cyane cy'ikijene mm. cyane kubera ko ni muri segonderi ngo ufite ikigare mm. mm. ariko ubundi iyo uvuze ngo ufite inshuti nziza ufite abantu bazima mugendana aba ari umugisha so birashoboka ko umuntu agira ikigare cyiza cyangwa se ikigare kibi ya birashoboka iyo ugendana babi bigenda gutya <laughs> iyo ugendanye n'abantu babi cyangwa inshuti zitari mbi zimbi ziraguhindura mm. uko waba umeze kose hari ukuntu yumva nongeye tuzajya dusohokana mu kabari ngeze anywa inzoga nzaza anywa fanta bo niyo banywa inzoga mm. nta kibazo uza nibyo koko uzabishobora mm. uzajya mu kabari inshuro ya mbere unywe ka fanta utaye ubwa kabiri ujyeyo unywe ka fanta utaye ariko ubwa gatatu bazatangira kukuvangira muri ka fanta bati no nta kibazo ejo utangire winywe igifuro nywa akantu kameze nka ka wayini mm. ntabwo ukabya cyane ibintu nyine kanuka kantu kameze neza ni uko umuntu agenda yandura ntuzamenye igihe bagukururiye mm. eh, ntuzabimenye kuko nkunda kubwira abantu imibiri yacu ntabwo ari ferabeto mm. sibyo uba emfuruwanse n'ahantu ugenda n'ahantu utinda njya mbivuga buriya umuntu ucuruza amakara uzarebe aba asa n'amakara umuntu ucuruza ubufu ah, ntushobora gutandukana n'umufu rero icyo utindanye nacyo nicyo usa nacyo twabonye Mose azamuka uh, ku musozi amara iminsi mirongo ine amanukana ubwiza bw'imana budasanzwe mm. yatinze muri perezidanse y'imana yatindanye n'imana amanukana ubumana amanukana perezidanse y'imana icyo watindanye nacyo nicyo usa nacyo mm. so rero biba byiza biba byiza iyo utangiye kureba ndi gutindana n'andi kuko icyo utindana nacyo nicyo uzasa nacyo bitwara umwaka umwe bitwara amezi abiri bitwara amezi atandatu icyo nzi cyo uzasa nacyo n'icyo utindana nacyo so biba byiza rero kwitondera cyane icyo utindana nacyo kugira ngo urebe icyo utindana nacyo nicyo nifuza kuzaba ejo Eh, buriya bitewe n'aho uri kujya bitewe na desitini yawe nicyo ugomba gutindana nacyo ugomba gutindana n'ikintu gisa na desitini yawe gisa n'ahantu uri kujya kugira ngo bizorohere ahantu uri kujya kuba uri ku murongo ukwiriye mm. akenshi pasiteri mutesi yigeze kuvuga ngo ngo ntawe ukunda undi kubw'urukundo rusanzwe umuntu yikundira mu wundi umunsi <laughs> pasita mutesi bayidawe ndamukunda mm. ndamukunda avuga amagambo y'ubwenge cyane iryo uvuze bisaba kumeditaho mm. <laughs> ngo umuntu yikundira mu wundi mu yandi magambo niba ngukunda ni uko hari icyo ngukurikiyeho nkunda ngewe mm-hmm. mm-hmm. nawe impamvu nkunda ni uko hari icyo unkurikiyeho gituma nawe wumva uguwe neza mm. mu yandi magambo ndagukunda ariko nanjye ndikunze kuko ndikundira muri wowe akenshi impamvu z'iryo jambo <laughs> impamvu z'iryo jambo ni uko igihe cyose uhitamo inshuti ntubuzi niba ari mbi kuko zijyana n'amarangamutima yawe n'ibyo wifuza ni iki kizakubwira ko wahisemo nawe <coughs> reka ngusubize gutya <coughs> ah, buriya iyo umuntu agiye guhitamo inshuti inshuti bazihitamo ntabwo inshuti ziza paragisida hmm. eh, buriya iyo umaze kuba amacuwa iyo umaze gukura like apana bya bintu bya kera by'i kigali kuko hari umwana mwakinanye kuko hari uwo mwaturanye ngo mukaba inshuti kuko mukomoka hamwe kuko muva ahantu hamwe buriya akiciro ntabwo ari ubushuti mm. buriya ni nimba nabyita nkaye nko kunezeza amarangamutima yawe cyangwa se inshuti ntabwo idipendingwa n'aho uturuka mm. inshuti ntabwo idipendingwa n'aho mwahuriye inshuti idipendingwa kumariye n'aho muri kujya mm. so buriya nk'ubu njye mfite inshuti njye mfite inshuti Uh, nkeya ariko ndazifite Mm. inshuti so ariko izo nshuti mfite ni inshuti zimfavoreza zinanshyigikira ziri kujya n'aho ndi kujya mm. inshuti zinsunikira muri desitini yanjye tubona ibintu kimwe mu yandi magambo ninza nkashaka undi muntu utabona ibintu kimwe nanjye bizangora iyo umuntu amaze kuba macuwa cyangwa se iyo umuntu amaze kwegera hejuru mu buryo bw'imitekerereze uhitamo inshuti bitewe n'aho uri kujya wowe uricara kwanza ukareba ndi kujya hehe vijoni yanjye niye iye fokasi yanjye Ni iyi nihehe ndi kwisanga mu myaka makumyabiri nihe ndi kushaka kugera mu myaka mirongo itatu iyo umaze kuhadekiriva aho hantu iyo umaze kuhabona uhita utangira kureba ahantu sinshobora kuzahigeza njyenyine mm. i need people nkeneye abantu bari kujya nk'aho ndi kujya bafite imitekerereze y'aho ndi kujya kugira ngo dukoraboretingane kugira ngo banshyigikire biravuga ngo ngo nta babiri bagenda nabadahuje batanasezeranye ugomba kuhuza n'umuntu ugasezerana n'umuntu mufite na desitineshoni imwe impamvu ki biri bivuga ni uko urugendo rw'umuntu umwe ushobora gusikira kwikubita hasi ukabura uguhagurutsa mm. ariko iyo muri babiri iyo umwe acitse intege afata undi mm. iyo umwe acitse intege afata undi niwe mumaro wo kugendana muri babiri so mu by'ukuri rero um, iyo umaze kudekiriva ahantu uri kujya utangira kureba niyihe nshuti nkeneye mu buzima nk'ubu reka mbaho urugero uh, hari inshuti mfite uh, ni umugabo uh, witwa filiberi w'inshuti yanjye cyane mm. cyane andusha imyaka myinshi mm. cumi n'itatu mm. ni umugabo ni nge wamwishakiye siwe wanshatse ninjye wamwishakiye namubonye ahantu twari turi ahantu ari kuvuga ijambo tipa aravuga avuze uyu umuntu ngomba kumuhiga hari umuntu uvuga ukumva kabisa muramacinze eh, afite ibitekerezo biri kingidomu nahise mbona uyu muntu ntagomba kuncika ende nicyo gihe yakoraga mu ntara hari ikigo yari ayoboye muri za musanze na za gisenyi ni mu ntara ya yego ni amajyaruguru so noneho yari yabaga i musanze ngewe mfata imodoka ndatse njya musanze for three days ngiye gushaka uwo muntu turaganira turicara turamenyana ndamwibwira ewana dutangira kujya tuvugana yazi i kigali tukavugana nkajya kumureba donk aza no kwimukira i kigali uyu munsi ayoboye ikigo kinini hafi ibihumbi bingahe by'abakozi hafi bitatu na magana ni umugabo w'umuhanga icyo nshaka kuvuga ni nge wateye intambwe njya kumwishakira uyu munsi niwe nshuti navuga iri close nyuma y'umugore wanjye mm. niwe nshuti ntunze sinzi biri kumvikana inshuti kandi amaze kungirira umumaro ukomeye mu hantu ndi kwerekeza mm. ntushobora kubyumva yambereyeho umugisha yambereyeho umumaro bitewe n'aho ndi kugira gute ndi kujya icya mbere afite egisipiriyensi afite ubwenge bw'imana mu buryo budasanzwe so ni nge wateye intambwe kujya kumwishakira so kandi uyu munsi mubifitiye umumaro nawe mfitiye umumaro yangiriye umumaro nanjye namugiriye umumaro uyu munsi iyo turi kumwe n'uwa muntu dushobora kwicara tukaganira amasaha atanu nani sitopu kandi ubwo ikiganiro kikaba mayikonesi bizinesi umurimo w'imana ibijyanye n'umuryango marriages relationship n'ibi turungurana turungurana mm. so rero inshuti uyihitamo wowe bitewe n'ahantu uri kujya nagiye bambwira abantu babandi bavuga ngo nonga ubushuti ngo bwarikoze ngo nagiye kumva numva ngo turahuje ngo bishobora kuba byabaho ariko urebe iyo nshuti yawe koko ufite nubwo byihuje hari harimo amarangamutima cyangwa hajemo n'ubumenyi mm. kuko sinemera umuntu uyoborwa n'amarangamutima mm. nemera umuntu uyoborwa na interegiti na hano mayindiseti mm. amarangamutima ni meza ushobora kubona umuntu ukamwiyumvamo ukamukunda ariko wareba ahantu uri kujya ukabona ntibimacinze uwo muntu muraziranye hari akantu ushaka gutandukanya tewo abantu bose muziranye ntabwo ari inshuti oh, <laughs> inshuti ni umwanya w'umwihariko hari abantu batajya bamenya gutandukanya ikintu kuba tuziranye ngura inshuti yanjye oya turaziranye ariko ntabwo inshuti yanjye abantu tugomba kwiga kuvugisha ukuri no ku umuntu ntimuvugana mumaze ibyumweru bingana murahuye muhuri ah wajya kumwintrodusa ngo uyu muntu ni inshuti yanjye urabeshya babandi ngo shiri eee no no no no ntimukabeshye abantu ntimukabeshye abantu ukuri niko gukunda nemera inshuti mushobora guhura amarangamutima yanyu yarahuje yego hari ibintu muhuriyeho ariko cyane ujye ukoresha n'imitekerereze uyu muntu turajya hamwe uyu muntu azamfasha mu rugendo esike ngewe hari icyo nzamufasha nk'ubu uyu muntu aje mu buzima bwanjye nge mbibona nk'ikibazo kwanza buriya umuntu najya aza mu buzima bwawe ujye umenya ngo wakiriye ikibazo uzi impamvu uwo muntu uzamubazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mm. wamumariye iki ubushute rega buravuna hari ikintu abantu batazi friendship ubushuti buravuna kuko uyu munsi nimba ndwaye ngomba guhamagara uwo mushuti akaza akandiropinga akanjyana kwa muganga niwe uzanyitaho hari ibyo azasakirifayisinga kugira aze anekinge keya hari ibyo uyu munsi nanjye nshobora kwigomwa kugira ngo nge ubwo nibwo bushuti ni magirirane so rero wa muntu muzamudahuje wa muntu muzamudahuje icyerekezo bizakuvuna so inama natanga icya mbere ujya guhitamo banza urebe mbere yo guhitamo inshuti banza urebe ngewe ndajyahe numara kumenya ahantu ujya urebe kuko aho ujya niho hakwereka inshuti ukeneye hmm. ni ukuvuga ngo uhita ureba inshuti nkeneye zimeze gute urebe mu bantu muziranye urebe inshuti nakuramo ni izihe kandi nanone iyo inshuti zibaye nyinshi hari igihe biba bibi Mm. inshuti nyinshi zisenya urugo yashobora inshuti nyinshi burya bajya banavuga ngo abantu babaye mu cyaro cyane hari ibintu mbongera nanjye nabaye mu cyaro hari iyo bagiraga izita umusururu mm. hari ntuza bashyiragamo umusemburo ngo umusemburo mwinshi ngo si we uryoshye umusururikiro ibintu nk'ibyo eh. Eh, so ni ukuvuga ngo inshuti nyinshi ntabwo arizo ziryoshya ubuzima bwawe mm. inshuti nyinshi ntabwo arizo zituma ugera ku cyo ugomba kugeraho ariko hari inshuti nkivuga ngo izi izi abangaba aba ukaziseregiti ukabataba abandi mukaba muziranye ukabana nabo amahoro ukabakunda ukabereka urukundo ariko hakaba hari inshuti uvuga ngo doze ama special people aba ni abantu bari special ku buzima bwanjye Ntekereza ko iyo umaze kureba aho ujya ukareba inshuti zawe tekereza ko utangira kuzaporocinga kandi izo zikugira umumaro mu buryo butangaje uh, <clears throat> turi kuganira impamvu navuze cya kigali hmm. iyo umuntu ari mu kigali gisinda kinywa inzoga aba yumva inshuti nziza arizo kuko hmm. niho amarangamutima ye yaryamye niho atuye hmm. no kumusobanurira akenshi abona ubuzima budahuye n'ubwo barimo mm. ni ubupfu ni ubuswa bariya ni abaswa kuko batajya gusinda nk'uko inshuti ze nizo basangira agatabi mm. kandi aba yumva mm. setu nibyo bigezweho <coughs> wowe anagufata nk'umuntu uri cipu iyo umuntu amuganira bate bakoresha imvugo zitandukanye ubona hmm. kuri babironi hmm. nta makuru ufite <laughs> akenshi abumva ko nta hazaza hmm. ahubwo atangira kubona ko ikibazo gihari igihe atangiye guhura n'ingaruka z'ibyo banebwa uwo muntu wamubwira iki eh, cyatuma agaruka icya mbere tewe ugomba kumenya n'abantu badukurikiye bagomba kumenya ni uko imirimo yacu ibintu dukora byose bitugiraho ingaruka either nziza cyangwa mbi biba iravuga ngo icyo umuntu abibye nicyo usarura ntushobora gutera umwembe ngo usarure voka hmm. ntibibaho so ukuvuga ngo ikintu cyose ukoze menya ngo kizakugiraho ingaruka meyibi uyu munsi cyangwa ejo cyangwa imyaka iri imbere hmm. ya ushobora kujya mu bintu runaka ah, ariko menya ngo bizakujyaho ingaruka n'ibitanakugiraho n'ingaruka abana bawe bizabagiraho ingaruka reba nk'ikintu nk'ikintu aburahamu yakoze mu buryo bukomeye ni data mu kwizera yakoze ibintu bidasanzwe yizeye imana n'umuntu dukunda mm. ariko imana yaramubwiye ngo nzaguha umwana mm. uzabyarana na sara imana yarakiriyarinze ko ari kuri sara uwo mwana nzamuha umugisha we na sara babyumvikanaho <laughs> sara aramubwira ati hano hari undi muntu ahagarara ahari wowe byara umwana uzamubyara tuzarera uwo umva icyabaye yumvira bicira inzira yumvira umugore baryamanye n'uhagari babyara ishimayeri ishimari uyu munsi niho bene data bose b'abarabu n'abandi bose bagenda bakomoka iyo ukurikiranye caci hisitori cyangwa se amateka ya bibiriya imana iramubwira ati ajya kumusendangira ngo urabyibuka hmm. ah, bagiranye ibibazo na sara imana yabwiye aburahamu ati yego musende kuko si uwo uwo nakubwiye uyu munsi urebye ibibazo aburahamu yaje kubyara isaka isaka akomokaho n'ubwoko bwa bwa israel ndebera uyu munsi conflict iri hagati y'abarabu na israel byaturutse ku ikosa rya burahamu igihe aburahamu iyo aza kutabyara uriya mwana ku ruhande uyu munsi israel iri kuba ari amahoro hmm. uyu munsi kubera ikosa ry'umuntu reba imyaka iciyeho reba imyaka iciyeho <laughs> uyu munsi na n'uyu munsi baracyasitaragoringa reba ibibombe ejobundi bateranaga mm. ikosa ushobora gukora uyu munsi rishobora kutakwafekita ariko abana bawe ejo bazaza rero abantu badukurikiye ni byiza gutekereza mbere y'uko ugiye gukora ikintu reba ikintu ugiye gukora iki kintu nta ngaruka njye bizangiraho esike abana banjye ejo cyangwa se na sosiyete ni iyihe nkuru ki nzasiga imusozi mm-hmm. kuko umuntu hari ibintu biryoshye gusohoka kujya guciringa kumva ebana turya isi nyine turyoherwe nibyo pe genda winjoye ariko menya ngo ibyo bintu ukora hari ibyo uzasarura mm. byange bikunde ugomba gusarura icyo wabibye mm. so ushobora kugira izo nshuti zimeze gutyo ariko menya ngo izo nshuti zizakumarira iki izo nshuti <coughs> izo nshuti ni iki kintu zizaza kongera ku buzima bwawe buriya inshuti itakubwira ngo dusengane inshuti itakubwira ngo dukore bizinesi runaka twunguke inshuti itakubwira ati reka twitware neza twubake igihugu cyacu mu by'ukuri iyo nshuti izabikumaze iki ku buzima bwawe hmm. inshuti ikubwira ngo twasohotse inshuti ikubwira ati hari ahahiye tugende inshuti nta gitekerezo kizima inshuti ishobora kuguha iyo ntabwo ari inshuti ni umuntu muziranye hmm. <laughs> <coughs> uh, hari ikiganiro twigeze gukora nyine umera nk'udusharinzeho gato ariko turagira tubwire <laughs> eh, kuri nawe egisperiyanse ufite muri ibyo bintu by'inshuti niba nabyita nziza gusa kutubwira uko byaje kuko hari igihe ugeze uvuga ati nanjye buriya mu masegonderi ukuntu byabaga bimeze ariko si naho honyine wenda ubuzima aba ari burebure hmm. E- experience ufite kuri ibyo bintu by'inshuti ndetse n'ikigali uh, mfite experience of course y'inshuti ntarakizwa mm-hmm. uh, bo nari nkijijwe ariko buriya se buriya nari nkijijwe nabaga ndi mu rusengero biri aho ariko eh, nari nararukwereyemo nakuze mama asenga ariko sometimes mbipinga mm. eh, mbipinga nabona ubuzima twibereyemo nakumva ngo imana irakomeye nkaba si yo mana ikomeye yite tubayeho gutya ntago ntago nabonaga gukomera kw'imana akodingi y'ubuzima twari turimo kandi numvaga ngo imana irakomeye imana igira neza nkabona iyo mana igira neza ko ntabibona iwacu mu by'ukuri binsunikira kubera ubuzima twari turimo binsunikira gutangira gushaka amafaranga cyangwa se gutangira ku kwirwanirira gushakisha nkubitana rero ngiye muri segonderi nkubitana n'inshuti zitari nziza mm. icya mbere nta mubyeyi nari ndi kumwe nawe mm. nta muntu wari unyegereye nari ndi mu ntara donk eba naravuze ati ngomba icya mbere nakoze nafashe ya sikuru fizi bampaye niyo natangirishije bizinesi twe twakoraga ibintu bya forode <laughs> nigaga za bugesera nigaga bugesera twakuraga inzoga hari inzoga zitwa cifu mm. zo mu dushasi urazizi tewo cyane aho kuri iyi mure <laughs> umuntu uzi cifu aba yarakanyujijeho mm. ntabwo nayisomye ariko bazizana mu kigo eh, tudushashi dutoya eh. twari twazikuraga i burundi mu kirundo tukazambukana tukazizana hano twazizanaga za ruhuha abantu bize ruhuha mm. barabizi cyane cyangwa babaye ku ruhuha tukazizana inyamata ngero noneho nazizanaga na hano i kigali eh, eh, eh, kigali ni ukuvuga ngo nabitwaraga no kuri moto icyo gihe nigaga nko mu nko mu wa mbere mu wa mbere mu wa kabiri segonderi icyo gihe wari uzi gutwara moto ubuzima si ari ikintu kitakwigisha teho mfite ubuhamya bunini cyane so umunsi umwe nzakubwira uze tubuhere imuzi mm. so mu by'ukuri rero uh, ngiye muri segonderi kubera ubuzima twari turimo ndeba gufata amafaranga ngo bari bampaye nabwo bikomeye bicaje umuryango bamaye ibihumbi mirongo irindwi sinzabyibagirwa ndareba nze myishyure biyoroji nashima ibintu ntari kumva kabireba bati wapi namaze ibyumweru bitatu banyirukana ku ishuri amafaranga nyafite mm. ugahita hahise nabutabaga mu kigo nkanga kuyarekura ubwo rero kuko ngenda umuntu uri sosiyabure cyane menyana n'abantu menya abatipe bakora forode eh, barambwira ati ngwino mu gihe kitarenze amezi abiri atatu ya mafaranga ibihumbi mirongo irindwi nayo inyegereje ku bihumbi nka magana atandatu hmm. eh. narungutse eh, nakubitaga amakarito nkangahe nkaza nkayagurisha aho hafi ntangira kubizana i kigali nagiye kugira mu wa kabiri segonderi mfite nka miliyoni nk'ebyiri kuko ndabyibuka nageze mu wa gatatu segonderi nibwo bwa mbere nari ntunze miliyoni eshatu noneho mvuga ngo ndahita nza hano muri karitsiye matewusi nshinga iduka mpite nicara ncuruje iby'ishuri mpite mbivamo niyo wari umupango aho rero niho baje kumfata ibintu byanjye byose barabitwika icyo gihe twari dutangiye no kwinjiza ibintu by'amashashe eh, atemewe <coughs> mu gihugu hari abari twari turi kumwe binjizaga n'urumogi mm. byari ibintu bimaze gufata indi ntera urumva umuntu wari umeze gutyo icyo gihe none nanakinaga futuboro cyane urumva kwiga byari hafi ya nabyo icyo gihe rero reka reka nigaga nka kabiri mu cyumweru iyo nakoraga igitangaza nka kabiri mu cyumweru kuko abafutibarere kenshi mu kigo babaga ari abantu bakomeye eh, badakorwaho <laughs> badakorwaho bagukore wange gukina interisikore ntago ntabwo bagukoragaho tukagira inshuti eh, twararaga icyo gihe nahise mva no mu kigo njya gukodesha geto geti icyo gihe my gunesi njya nibuka imana yandinze birya bihe mm. ntabwo izantererana mm. ntayo twakoze ibibi byinshi um, gusa imana iraturinda ni kwa kundi um, uba ufite umugambi imana ku buzima bwawe imana igenda ikurinda ikurinda utazi impamvu ukabona abapfa ukabona abafungwa ukabona nabonye ibintu byinshi mu maso yanjye ariko imana igenda ingirira neza ibyo byose mu nabyinjijemo n'ikigare mm. nakubitanye n'umutipe sinzamwibagirwa yaribandira uruhare like <laughs> sinzamwibagirwa mm. we hedimasita nawe yaramutinyaga ubwe yagiraga ijisho yarebeshaga nk'akajisho kamwe kameze mm. ukuntu w'igikara uramubona ukuntu umutipe nyine wari we yahita akurangiza mm. tuba inshuti abantu tugenda tubonera n'abandi bantu dukinana twese futuboro tumeze ukuntu ah, imana yaraturinze mm. tewe imana irarinda mu mazi icyo gihe hari za bibiri kangahe hari kera hari kera za bibiri bibiri karindwi byari ibintu biteye ubwoba cyane so imana iraturinda mba muri icyo kigare mba muri icyo kigare um, kigera gihindura ubuzima bwanjye ku buryo icyo gihe papa ntiyari akivuga papa aramvugisha avugisha iji nkanjye ntabwo byabagaho ngo mama narazaga noneho icyabyishe mu rugo iwacu nagiraga geto hanze nazaga nkafungura nkashyiramo sitafu zanjye niho nari narahinduye depo hmm. ubwo byaje kwaguka nkora depo mu rugo nkajya nza mbizana ku mamoto nijoro nkabipakinga mu rugo nkatangira gusapurayinga ku buryo nagiraga mu rugo nka saa saba z'ijoro saa kumi za mu gitondo nabaga nangije gusapurayinga mu bakiriya banjye nkahita natsa moto nkasubira ku ruhuha urumva mu rugo bumvisha umuntu afungura ntibazi ibyo mbarimo mama akaza akabona wa mwana we ndabati mama ibintu uvuga ntabyo uzi imana izatugira neza wowe nawe ati iyo mana izatugirira neza nibyihorere nzabyikorera numvaga narabaye like nk'ikintu kiki hari ubuzima ucamo tewo bukaguhindura like umutima amarangamutima akabura like ukumva ubaye ikintu kikigugu mu mutima hmm. so mama nyine ajya akajya asenga biri aho ah, nkamubwira ati we genda usenge tu ngiye nzabihindura hmm. so kandi kuko niyumvagamo ubwo bushobozi niyumvagamo ubwo ati kama mbaya mbaya ngomba kuzabinda so ikigali cyankoresheje ibintu bibi byinshi n'izi mico myinshi n'izi bintu byinshi kubera ibyo bintu by'ikigali so rero ariko ngeze toronkome ngeze toronkome niho natsindiwe ntsindwa toronkome nsinzwe toronkome iryo jo no bwabanje nk'uyu munsi gutya nijoro baradufata kwanza icyo gihe nari naranguje hafi miliyoni eshatu n'utundi turengaho mvuga ngo ndahita nkuramo esheshatu ngende mpita ntangiza iduka mpita nicara gare yari iyo purani ese ubwo amafaranga wayabikagaho ubusanzwe uri bujyane eh, uri mu kigo ngwiki narayabikaga ntabwo icyo gihe nabaga muri geto eh, urumva muri geto nayo ifite ahantu nyine kose yari inzu yanjye icyo gihe nayo ifite geto y'ibyumba nka bitatu na saro yari nini yari nini icyo gihe za ruhuha eh, ku ruhuha hari hari amazu manini ubona ameze neza <laughs> mm. so rero icyo gihe baradufata badufashe ebana biba ibintu bibi cyane biba ibintu bibi cyane cyane ariko bagenzi banjye bahura n'ibibazo bikomeye ngewe kubw'umugisha ndiruka ndatoroka birakunda mm. ah, imana irandengera iryo joro baraye badufashe ibintu byacu barabitwika habaye ibintu ah, saga ndende cyane and then bwakeye batangaza rezilita z'icya leta nsanga natsinzwe kandi ubwo mu by'ukuri sinari n'umuswa cyane nari mu mu manota mirongo itandatu mirongo irindwi mirongo itanu nangahe byari biri nyine tu mm. ariko sinumvaga uburyo natsinzwe bakatiye umurongo kwa kundi hari nibyo byari biza biriya by'ibyiciro bya pasabure n'ibiki nge rero pasabure bankatiyeho umurongo neza gutya banasigaye rero amafaranga nari niringiye arahiye toronkome irananiye iryo joro iryo joro nibwo yesu yangendereye muri ako gahinda muri iyo depresiyo ebana yesu arangendera mu cyumba sinzabyibagirwa ndarira nihana ibyaha nta muntu wambwirije mm. nihana ibyaha ndasara yo nawe yesu yamfatiye mu cyumba aranganiza kiriya yari yanyibutsa mama yajyaga njyana mu byumba by'amasengesho kera bakamanurira uzakorera imana ebana mfite ubuhanuzi bunini cyane numva umwuka arabinyibukije imana nagize inkawunta nasuwe n'imana like kiriyari ndabibona hmm. kuva icyo gihe rero nibwo nihannye nibwo nagiye mu rusengero ndabatizwa ndatangira nijana mu bintu by'imana hmm. mbwira imana nawe imana nasabye ibintu bibiri imana maze gukizwa imana ati uzandinde ubukene hmm. uzandinde gukena nzagukorera like ubukene nimba ari ikintu ntinya ntinya ubukene tewe ubukene ni bubi eh, ubukene ni bubi icya kabiri nabwiye imana inkize like ibikomere hmm. mm, ibikomere umutima wanjye numvaga warabaye ikintu kimeze nk'ikigugu nta marangamutima nta gukunda ndabyibuka hari umuntu wigeze kumbwira arankunda mu rusengero tamureba arankunda sinumvaga like rero numvaga amarangamutima yanjye yarashize ngira imana ati ongera ungarurire like wa mutima nuko nakijijwe nuko nagize so rero ubwo mbonda mbona mu rusengero ikindi kigare mm-hmm. sinzi muri kumva ibyo bintu bibiri hari ikigare cyampinduye eh. hari ikigare kininje nsanga mu rusengero eh. kuva icyo gihe konegisiyo zose zo hanze ndazikupa completely ninjira mu wundi muryango ah, njya muri church naho namenye inshuti ziramfasha ntangira gusenga abashumba baranyigisha ndakura ku birenge ah, by'abakozi b'imana niga gusenga niga gukorera mu mpano kuva icyo gihe na n'uyu munsi so inshuti rero zarampinduye mu rusengero nahaboneye urukundo nahaboneye amahoro nahaboneye narakijijwe bye kugeza uyu munsi nanjye ntangiye gufasha abandi so mu by'ukuri inshuti mbi zanjyanye mu bindi ariko ngeze mu rusengero mpabona undi muryango mpabona ikindi kigali mpabona ba bantu bambwira ati ngwino dusohoke tujye gusangira kofi ngwino dusohoke tujye gusangira fanta tuganire tumererwe neza kandi biraryoshye biraryoshye kompuritire so ngayo nguko iby'ikigare wavuze yuko kenshi bitabura n'ingaruka bisiga abandi barafungwaga we wabicitse kugira ngo udafungwa ngewe ni nk'ubuntu bw'imana bwambayeho icyo gihe sinigeze mfungwa sinigeze mfungwa gusa ah, nahuye n'izindi ngaruka zisanzwe mu buzima busanzwe kwa kundi usanga ibintu bimwe warabyishe wangije ibintu mu buzima bwa kongera kugarura wangije icyizere mu muryango mu bantu kongera kukigarura donc hari ibintu byinshi byagiye bito wakomerekeje abandi bantu watakaje like umuryango watakaje hari ibindi bintu bigukoresha izindi risike nge ni nk'ubuntu bw'imana nk'abo bantu twari turi kumwe babiri barafashwe barafungwa hafi five years nge imana iramfasha tu gutya ndatoroka mbona birakunze so ni uko ntiba byoroshye eh, <clears throat> twarimo tuvuga ku nshuti mbi rero n'ikigare hmm. biri kavuga ngo ntiwicarane nabo ntuhagarare no mu nzira zabo hari igihe umuntu abifata wa mugani y'umukristo avuga ati igihe nabahindura hmm. uyu munsi nyine uzi imbaraga zabyo hmm. uzi uburyo byakwafekise kandi wari umwana wo mu rusengero hmm. bikagera ubwo utangiye gucuruza inzoga mu buryo nabwo butanemewe uh, ubona abantu badakina n'icyo uh, n'ubuzima bamo imico y'abantu iroroshye kuyihindura ukurikije ibyo wabonye cyangwa ndavuga kuyihindura mu byiza cyangwa kuyihindura mu bibi nibyo byoroshye so guhinduka birashoboka tewomo ndagira akantu nka meshoningi guhinduka birashoboka no guhindura inshuti yawe byashoboka ariko bisaba izindi mbaraga kubera iki tewo ntushobora kumbwira nawe ubwawe bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo nta mpumyi irandata indi so mu yandi magana nawe ubwawe ntushoboye nawe ubwawe uracyasitaragoringa no guhinduka nawe ubwawe hari ibintu bikikuremereye urajya guhindura undi muntu ukoresheje izihe mbaraga icyiza rero wowe banza uze uhinduke ubanza ugira imbaraga numara kugira imbaraga ba bandi wasize uzagenda uzana umwe ku wundi umwe ku wundi nabwo kubahindurira mu kigare like mu gikundi eh? nimba wari ufite inshuti eshanu zose ugashaka kuzizana icyarimwe ntibizashoboka bazakuganza nanone mm. ahubwo uzagenda ufata umwe umwe umuzane mu nzu umwe umwe umwe umwe nawe kumbwira ngo nawe ubwawe nturakomera ugiye kuzana abandi ntibizavamo rero icyiza ni uko ubanza wowe ukabanza ukaba sitorongi sitorongi nafu kabisa mm. ugatangira kugenda uzana umwe ku wundi cyangwa se ugakoresha ino metode nimba utarakomera ahubwo ukamuzana nimba hari umupasiteri cyangwa undi muntu wagufashije guhinduka wa mushuti wawe udashaka gusiga mu ukamuzana ukamuzanira wa muntu nawe agatangira kugira gute amufasha ariko wowe kumbwira ngo nibwo ugitangira nibwo bikigenda gutya ngo ugiye guhindura ahubwo uzongera usubireyo uzongera usubire ko nta mbaraga zo kubi zo ku hmm? Hmm. zo guhagarara ugashikama ziba zakaza kuko tewo isi irakurura hmm. isi irakurura ku buryo iyo utaraba sitorongo mu mana uba ufite imigozi yindi igenda igukurura igukurura kereka iyo ugize ubuntu ugahinduka ugatangira guhindura n'abandi ariko mu gihe za mbaraga zitaraza ushobora gukoresha izo metode ebyiri ushobora kuba wamuzana ukamuhuza na muntu wagufashije cyangwa se ukaba uretse ukabanza ukaba sitorongi ukazajya kumuzana ko uzi neza ngo maze kuba sitorongi mm. uh, ndasoreza ku kintu cyitwa imyanzuro ifatirwa mu bigare mm. uyu munsi harimo abantu babanye cyangwa se bara ashobora kuba yarahisemo kunywa ibyo anywa kugira ngo anezeze inshuti ze mu buryo umuntu ugendera mu kigali ntabakiriwe nta ayidantifikasheni baba barayitakaje kuko ibyo ukora byose ubikora kugira ngo unezeze ba bantu mugendana eh, yahisemo babana bitewe n'ikigali nkabwira turiya muntu turamuzi twize hamwe byagenze gutya mutware kuko inshuti ze yumvise zimwapuresiye n'ibindi n'ibindi yagiye mu buzima ndashaka ko udushyira muri uwo mwanya bya byemezo n'abafataga bitewe no kugira ngo uneze unezeze nshuti zawe zitaguseka zitakugaya eh? hari hari ikintu ushaka kuvuga kuri icyo kintu buriya iyo ufashe icyemezo ushaka kunezeza inshuti zawe iyo ingaruka za cyemezo zisangiye kugukubita ntabwo zigukubitana n'inshuti zigukubita wenyine hari umunsi umwe ubwo turi ku ishuri <coughs> twari dufite twari dufite ikigare like cy'abatipe bangahe twari nka batanu batanu batandatu <laughs> twakoze amabi <laughs> ikigare ubwo nibutsa agasitoro ukuntu igihe kadafi apfa twambaye amamove mu kigo kadafi wacu kadafi wacu icyo gihe twaravuga ngo tujye kumufasha ku rugamba ariko harimo n'ubwana <laughs> kwa kundi muba muyumva muri abasore bati abantu eh, umuntu wacu turajya kumufata ni gute abanyamerika bakora ibintu nka biriya ni gute none umunsi umwe tuza gukora amadiga ku ishuri nimba twaribye ibiki by'ikigo sinzi ibintu by'ikigo ubanza twaribye tukagurisha cyangwa se sinzi amadega dushobora kuba twarakoze tuyakora turi benshi mm-hmm. noneho muri abo benshi bagenda animateri atangiye kugenda ahamagara umwe umwe kugira amusobanurire mm. sinzi ukuntu byagenze animatera niwe wabimbwiye ambwira ko bose bapuresheje ko ari ngewe wabigeze gute wabikoze noneho kesi ingarukaho baranyirukana banyirukana for two weeks ngo nzagaruke nzanye umubyeyi my goodness kandi papa ndamuzi mm. <laughs> umva naratashye njya muri geto birancanga ndabibara ndeba kuzana umuntu wo ku ruhande ndeba icyo gihe nabanje no kuzana umutipe nahaye amafaranga nawe vayo mpagararire nyine nka anko cyangwa se ikindi kintu ngeze bati oya turashaka papa wawe cyangwa mama wawe umwe muri abo urumva baba barakoze amarisite amanimero y'ababyeyi n'iki babahamagaye papa baba barabimukojeje papa nawe ati nagiye i kigali monsheri naje i kigali sinagenda mbyumva icyo gihe bari batwirukanye n'abandi bana nabo sinzi abandi makosa bari bakoze tuza tuganira tumeze neza ariko tugeze nyabugogo buri wese atangiye gufata iyo mu gatsata iya kicukiro iyo mu gatenga buri wese atangiye kuba ati ngiye hehe so mu by'ukuri icyo gihe icyo gihe nagiye papa nsubiza ku ishuri narakubiswe hmm? Hmm. narakubiswe ku buryo izo nkoni ntazazibagirwa umuntu akorera ibintu byinshi mu kigare ariko iyi ngaruka ije iziri yawe pasono hmm. nimba ushobora kuba waranyweye inzoga kugira ngo ushimishe abantu nimba ushaka gukora ibintu runaka kugira ngo ushimishe abantu menya ngo umunsi watangiye gufesinga ingaruka z'ibyo bintu ni wowe muzahura ntabwo izo nshuti muzaba muri kumwe nimba warabanye n'umuntu cyangwa warakundanye n'umuntu kugira ngo unezeze abantu runaka menya ngo umunsi ingaruka zizatangira kukubaho uzamenye ngo uzazikorera n'amaboko abiri icyiza rero <clears throat> ni uko buri muntu wese agomba gufata icyemezo akaba ati ngomba gukora ikintu natekerejeho ntagendeye mu kigali niyo mpamvu kugira inshuti nyinshi nabyo samutayimuzi atari byiza kubera iki inshuti nyinshi hari ikintu nabonye zikubuza zikubuza wa mwanya wawe pasono yeah. bijya bibaho ko umuntu afata umwanya we like ukikunda ukiganiriza ugafata umwanya wawe ukajyana ukicara ugatekereza ku buzima bwawe ugakora evaluwasiyo y'ubuzima bwawe ariko iyo ufite inshuti eshanu esheshatu icumi nimba utabonana na runaka uyu munsi ejo muzabonana n'undi usange ubuzima bwawe bwa buri munsi uyu wa tumaci bize urahuze cyane buri munsi so ugasanga zikwibye cya wa mwanya wawe uri pasono mm. wa wundi ugenda utekereza ahantu wicare Utekereza ubuzima bwawe urebe aho uri kuganisha ubuzima bwawe niyo mpamvu inshuti nyinshi si nziza that's why ngira abantu inama mudukurikiye hitamo hitamo robanura ba bandi bagufitiye umumaro ikindi umaze kubona ko inshuti zimwe na zimwe atari nziza ntabwo igisubizo ari uguhita uzihamagara ntimuzongere kumvugisha kuva uyu munsi twarangizanye no uwo ni umuntu uri kubwira gutya ni tayimu wamukenera kandi ibyo uri gushaka kumubwira ngo ngera ahindutse naje nawe ejo ashobora kuza gusanga so ahubwo menya uburyo ubwenge ubihanduringamo witandukana n'abantu nabi ko biravuga ngo mu bishoboka byose mubane n'abantu bose iki amahoro so kuko ntubuzi w'imana izacishamo cya gitangaza cyawe inaguha n'umugisha kuko imana always ikoresha abantu so icyo nshaka kugira abantu inama wenda tunagana ku musozo ni nimba ubona hari inshuti nziza zitari nziza ku buzima bwawe iga uburyo ki bwo gutangira kugabanya umwanya nazo ahubwo utangire uhe umwanya munini za nshuti zigufitiye umumaro ikindi wikunde hari abantu batajya bibonera umwanya tewo mm. like ntiyiyize ubwe ku giti cye tangira wikunde wihe umwanya wisohokane ya kuko biravuga ngo ukunda mugenzi wawe ngo nk'uko wikunda ni ngo mbere y'uko ukunda mugenzi wawe ubanza kwikunda nimba utisohokana utekereza ko wasohokana mugenzi wawe so kandi iki nanone nimba ushobora gusohokana mugenzi wawe wowe utakwisobokana ufite ikibazo hmm. ufite ikibazo kuko ubwo haba harimo ibikomere haba harimo izindi mpamvu zigiye zitandukanye hari abantu rero babayeho gutyo tewo bihunga hmm. always badashaka kwifesinga bafesinge riyarite bitekerezeho ahubwo always arashaka kuba mu bantu niyo utekereje ufashe umwanya ko kundi agahita ano eh, agahita ahamagara umuntu bagaseka kuri telefoni isaha imwe igashira wikwihunga ifesinge utangire witekerezeho utangire wiha umwanya utangire ubuzima bwanjye buri kujya ubuzima bwanjye ndabuganisha ubuzima bwanjye buvuye he bugeze he burajya nutangira biriya bintu nutangire iyo evaluwasiyo mu buzima bwawe uzaba utangiye inzira nziza yo koriyanta ubuzima bwawe na za nshuti twavugaga uzatangira kwitamo inshuti zishingiye ikindi nshaka gusorezaho bataza kugira confusion imeze gutya nimba wararangije kugwa mu makosa yo guhitamo nabi mu makosa nimba waratangiye gufesinga ingaruka z'amakosa wakoze wumve ngo ubuzima burarangiye umva nkubwire inshuti yanjye nkurikiye ubuzima buracyahari tewo ntabwo umuntu aba defini n'amakosa yakoze mm. ntabwo umuntu asobanurwa n'amakosa yakoze twese twakoze ibyaha biravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubuntu bw'imana so bishatse kuvuga iki pasiti yawe cyangwa hahise hawe ntikudomine uyu munsi nimba umurikiye ushobora kwicara ukareba ubuzima bwawe ukabona koko bufite ikibazo uyu munsi wafata desiziyo ufashe desiziyo uyu munsi ejo hawe ni heza hmm. icyiza wiha agaciro amakosa wakoze icyiza aha agaciro aho wagera umaze gufata icyemezo byose bidipendingwa n'icyemezo wafata uyu munsi nimba waraguye mu makosa ako yaba ameze kose mm. icyo nzi cyo mu bantu baguye mu makosa menshi nanjye ndimo ariko uyu munsi iyo ndebye amakosa nakoze ahahise hanjye nareba n'aho ubuzima bwanjye buri munsi n'aho ndi kugana ni ibintu bibiri bitandukanye ibyo binyemeza ko umuntu ataba defini n'amakosa yakoze twese twakora amakosa ariko icy'ingenzi si uko wakoze amakosa icy'ingenzi ni icyo uri gukora nyuma y'amakosa so ndagugira nkuhumurize isi ntirangiye ubuzima bwawe ntiburangire nyuma y'amakosa umuntu arakosohoka kandi ibintu bikajya ku murongo icy'ingenzi ni uko ufata desiziyo ukaba kuva uyu munsi ngomba gutangira kugira gute gufesinga no guhangana n'aya makosa nakoze kugira ngo ejo nzagire inkuru ki imusozi ngira ikindi nsorezaho tewo eh, mm. eh, nuko buri muntu wese iyo yaciye aho hantu byange bikunde ni ubuhamya uba ufite bwo mm. kuzagira icyo umarisha mugenzi wawe ejo mm. hazaza mm-hmm. ni uko mjye mbyizera ahari icyatumye imana yemera guca muri ibyo byose ni ukugira ngo uzabone amagambo uzabwira umuntu uzaba waranyuze nk'aho unyuze so don't blame yourself wikwiciraho iteka wikwiciraho uburanza twese twarakosheje theo twese twarakosheje niyo mpamvu kirisito yazanye ubuntu kugira ngo buducungure nta yindi nama nakugira fata desiziyo uyu munsi nta yindi nama nakugira ongera umugarukire ushobora kuba wari unakijwe ugasubira inyuma no yesu aracyateze amaboko aracyakubwira ngo garuka garuka garuka twese twaracumuye twese twaguye mu makosa ariko garuka ubuntu bw'imana buracyahari ubuntu bw'imana buracyagendagenda kandi impamvu uri kwiyumva gutyo impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo imana yongere ikugarure mu rugo ni ukugira ngo nk'umwana w'ikirara muri bibiriya harimo iyo sitori umwana w'ikirara yari yakoze amakosa aragaruka umubyeyi always ahera ateze amaboko ngo yaranezerewe amukoreshereza feta amaze kugaruka nawe wagaruka kirisito yakora yanezerwa nawe yagaruka kuko umugambi w'imana ku buzima bwawe nta kintu na kimwe cyawukuraho garuka imana ibaha umugisha barakoze turasoje ikiganiro cyacu ubwo inshuti uze kuwushyira ku munzanire w'inshuti zawe unarebe imyanzuro ufata kugira ngo uzinezeze hanyuma ugire ibyo uhindura turasoje na jackson reka tumusabe gusoza dusengera eh, kandi tugusabira umugisha nawe kubw'umwanya uba waduhaye murakoze cyane ndabashimiye cyane kuba mwaje tukaganira umuntu mm. eh, iyo yagutekerejeho aba ari umugisha imana ibaho umugisha icyo uta byose Eh, impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo kigire aho gikura umuntu umwe kigeze ahandi habonetse umuntu umwe aba ari umugisha aba ari umugisha udasanzwe imana ibaho umugisha ah, reka dusenge mu izina rya Yesu kirisito mana nziza urakoze ugize neza urakoze ku bw'aka kanya keza uduhaye kugira tuganire mana sengeye buri muntu wese udukurikiranye ngo umugirire neza wa wundi mwami wakoze nabi wa wundi waguye mu ntege nke wa wundi wakoze mu makosa uyu munsi ashaka kugaruka ndasenze ngo umuhe imbaraga mu izina rya Yesu kandi umushoboze reka imbaraga zawe reka ubuntu bwawe mwami bumugenderere mu izina izina rya yesu kirisito nazareti uduhe guhitamo neza uduhe guhitamo inshuti nziza uduhe inshuti z'umumaro mu izina rya yesu kirisito inshuti zitwegereza ubuntu bwawe inshuti zitugira inama nzima turasenze kugira ngo mwami wongere uvane ubuzima bwacu ahantu hamwe bugeze ahandi mu izina rya yesu nsengeye buri muntu wese udukurikiranye kanabo bagire neza ubaha umugisha ubagure mu buryo bwose bushoboka kubw'ubu butumwa bwiza baba batwara ku mpera z'isi ndasenze kugira twese tugire neza reka mwatuzongere tugiye guhura dufite amashimwe y'ibyo wakoze ni mu izina rya yesu kirisito tubisenze tubyizeye amen tewo nyemerera amasegonda mirongo itatu mvuga aka kantu ufite mm. hari igihe ureba iyo wakoze ikiganiro nka gutya ureba kudavuga akantu nari nibagiwe ugasanga usize abantu muri confusion iyo umaze kwibonaho ikibazo mm. iyo umaze kubonaho ikibazo kandi wumva ko ushaka guhinduka ushaka kugira ahantu uva n'ahantu ugera biragoye kubyishoboza mm. dushobozwa n'imana na mwuka wera kuko yaduha imbaraga ariko nanone biba byiza iyo ubonye umuntu ugufasha mm. nta muntu uboshye wibohora mm. yesu ajya kuzura Lazaro wibuke bari bamuhambiriye bya bitambara yarababwiye ngo muhambure ntago waba uboshye ngo unihambure ntago bishoboka ukeneye umuntu kugira agufashe muri urwo rugendo so niyo mpamvu ushobora kwaporocinga umupasiteri waba ubonye cyangwa se umukozi w'imana uwo wese cyangwa se undi muntu uwo ari we wese ubifitiye kapasite ariko nagira mbabwire iyo umaze gufata igihe umuntu afata desize akavuga ati ebana eh, sinzabyongera ejo ukongera ukariganywa ukabisubiramo ejo sinzongera ukoriga none ugasanga ati apfu byarananiye reka mbirekere no ntabwo byakunaniye ahubwo wabuze umuntu <laughs> ugufata akaboko twese impamvu tugeze aho uyu munsi ni uko nanjye nagize umuntu wafashe akaboko mm. nawe wagize umuntu mm. wagufashe akaboko so nagira mbwira umuntu shaka umuntu agufata akaboko urakoze cyane <laughs>